зону взяли, да? Проходим mm -hmm. дальше. Отлично, Сак там кого-то порешил. Неплохо, на этот попал. Там бункер, похоже, кто-то есть. Да, есть. Трещелки видел. Граната бункер, осторожно. Хорош, закинул. О. Тут поубивали а тут все. Все неудачно заходит. Везет на хипшота. Я тебе тоже похоже. О, не попал. Ага, понятно. как мы, по... как мы поиграли на этой, на там, где со, со, со снайперкой что-то понравилось с нее стрелять от Питера. Слушайте, как рак ходить с ней. По-моему, тоже пятый хедшот был, ребят. Вообще. не фокус. Идут сзади. Да. Обойду за Гасан, если получится. Ага. Еще он почти наш. Поддержите огнем! дадут его заходить. Ну вот, потеряли бункер. Ой, елы-палы, фронтовик прямо где лежит, а? Прямо перед бункером. Есть! Ходит в нем, побежал. А нет, опять лег там. либо <laughs> нет. Он так, наблюдал долго-долго, когда пришел спокойно. Даниэль ниндзя. Кого-то убил, кого-то убил. Извини. Мне еще посылают. Молодец вообще. повесил. Извини. Ох, нормально. Он, он долго с ним крался, крался. <laughs> И вот что Слишком надо. Прям совсем-совсем. Здрасте! Ой. Амунишн, амунишн, бункер. Угу. Хорошо. Карпатин Кросс имеется Да, Блин, да, я, да. Скар... я со своей любимой карты даже вас слышу. Какая там карта? Играт. Какая? Жертвы, жертвы, ты же знаешь. Все на радио быть слова. Блять, что Там углеводы. Ты чё, камень левее будешь? Блять. Почему-то верно хотел только спать на вас не вижу. <coughs> Я вот Коля, вижу. Коля, за мной. Коля, за мной. блядь, там дохуя. Коля, за мной. Дуй, дуй, дуй. Надо разрядиться. Воспользовался ну, тем, что я дальтоник, да? Все. Спасибо большое. Да как ты выжил? Да как ты выжил-то? Дим, пошли со мной. Да как, блядь, ты выжил? Я тебе в спину всадил Дим, пойдем со мной, Дим. Короче, понятно, Олег, давай с тобой тогда играть. Давай. Я, я заебался. Я, я тут... Появился вот он. Да, Вот. Да, блядь, кто меня там... Кажется, да? Я выбор Я видал, что там толпа, поэтому я кидаю, блядь, не туда. Э, обязательно Сука, Джон там, блядь, сидит. Джон, держи! Я просто получал. Wait. Понятно, я подумал, это свой дом. сидит за решеткой. Один-то займете. О, там пулеметчик сидит. Correct. Correct. Ах. Блять, только повернулся стрелять. Нормально. пиздец. Ну, Нормально. Красиво. Пускай. Ой. не добитые. Так, нет? Ой, блядь. Ой. Морозная Где там у меня? <laughs> Точно. Так, без <laughs> Падал. Ничего себе. Да надо Нихуя себе, вот это мне сейчас подфартило, так подфартило. Давайте зону, зону. До минуты. Минута осталась. Блин, граната не... Ой, хорошо. Успел все-таки на гранаты стрелять. В бункере убил, если что. Ай, бля! А, блядь, откуда он прибежал вообще? Извини, братан. Кстати, зачем? У нас есть на 20 секунд. Раз. Но меня убили, потому что ты меня замедлили. А, я успел, он перекал. Он опять попался на Не, я далеко уже, Фронтовик опять попался на ту уловку. Помнишь э, момент, когда я монтил вокруг колодца с ним? <laughs> Вот то же самое вокруг. Давайте в зону, кто может. Я далеко. А -а -а.